Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ametueleza kwamba tutangulize mulaaba, kwa sababu kuna vitu vinavyoitwa atanassul. Atanassul ni ile mirija ya uzazi. Lau kama mtu atakuwa hajafanya kitu kinachoitwa mulaaba, basi mirija hile itasinyaa, na katika hali ikisinyaa mirija hiyo itashindwa kutoa fursa maalumu ya zile nutfa kwenda kukutana na kitu kinachoitwa albuwaidhatu nadija almunfasla min arrahmi, kwenda kukutana na kitu ambacho ni yai lilokuwa tayari lilotoka katika jihazi lmara, katika sehemu ya tumbo la uzazi la mwanamke, ilikwenda kuungana katika sehemu hiyo na kusababisha kupatikana eh, kiini cha mwanzo cha mwanadamu akiwa ndani ya tumbo la mama. Sasa ndio maana Mtume akasema upatikane mulaaba kwa sababu ukipatikana mulaba mirija ile inatanuka inakuwa tayari kwa ajili ya kupokea nutfa ili kwenda kukutana na, na, na, na buwaidhatu nadhija lile yai lilokuwa tayari ambalo lilotoka katika jihazi lmara sasa hatari inakuja sehemu moja ikiwa kama umulaba hautafanyika basi mirija ile inaweza ikasinyaa na wakati ikisinyaa mirija hiyo inaweza ikaleta madhara makubwa na kusababisha kitu kinachoitwa alghaziratul gamida, maana yake zile hisia zilizoganda. Swali la kujiuliza ni athari gani ambazo zitakayemtokea mwanamama iwapo ihsasi zake zitakuwa zimeganda na kuwa katika mfumo wa hali ya baridi. Jana kaongea vizuri sana eh, Sheikh Jaafari hapa, maneno mazuri mno ni, ni, ni, yani katika yale maneno ambayo yanamsababisha mtu kuwa katika hali ya baridi. Sasa hapa anasema ni madhara gani yatajitokeza kwa mwanamama iwapo hisia zake zitaganda na kuwa gamid, zikaganda na kuwa baridi iliyo kali. Kuna madhara ya aina tatu au aina nne ambayo yatajitokeza kwa mwanamama kama huyu. Jambo la kwanza kabisa, itatengeneza mfumo wa kupoteza zile ihsasi, maana yake hisia atakuwa hana, na hili jambo tumeliona kuwa ni jambo la hatari sana katika wakati tulio tulionao wengi katika kina mama wanasema hawahisi chochote wanapokuwa na waume zao wanapokuwa katika chakula cha usiku hawana hisia yoyote ni moja miongoni mwa madhara tokanayo na suala hili la alghaziratu lgamida ambayo yanasababishwa na kitu kinachoitwa alitisalu ljinsii naqisin mafungamano ya jinsia yenye upungufu ni yepi hayo